第一の攻撃級であるサービスの威力を高めることは勝利を引き寄せる近道ですそこでサービスの世界的傾向や技術ポイント練習ポイントなどを紹介していきましょうそれでは今回モデルを務めた松平選手と丹羽選手のサービスを紹介していきましょうまず丹羽選手のサービスから紹介します このサービスは、右利きの相手のフォア側に逃げるような軌道の左横回転ショートサービスです。打球直後に肘を突き上げるように動かしている点に注目しましょう。肘を突き上げるようにすると、ラケットを素早く動かせるため、サービスの変化をカムフラージュしやすくなります。続いて、ストレートへの左横回転ショートサービスです。 試合では、ショートサービスが台から出てしまうと、相手に攻め込まれてしまいます。正確に2バウンド以上するコントロールを身につけましょう。次は逆横回転ショートサービスです。まず手首を内側にひねってバックスイング。 ひねった手首を元に戻しながら、ボールの外側をこすります。今度は手首をあまり使わない逆横回転ショートサービスです。 ラケットの打球面を内側に向け、肩をしっかり使うスイングで、ボールの外側を擦ることがポイントです。手首を使って逆横回転サービスを出すのが難しいと感じる選手は、この方法で逆横回転サービスを身につけると良いでしょう。続いて、丹羽選手のスピードロングサービスを紹介しましょう。 ショートサービスを出すようなバックスイングから、打球直前にラケット角度を立ててスピードロングサービスを出しています。続いて、クロスへのスピードロングサービスです。 ロングサービスには試合の流れを変える力があります。どんなに緊張した場面でも効果的なロングサービスが出せるように威力と安定性を磨いてください。ここで丹羽選手にサービスに対する考え方や練習方法などを語ってもらいましょう。そうですね、やっぱりサーブを出す時はやっぱりコースとやっぱりまず台から出さないようなサーブにしないと サーブが台から出ると相手にかけられてしまうので先手が取れないんでやっぱりまずは強いバンドするサーブとでその次に回転を重視してます小学生ぐらいの頃は毎日サーブ練習を1時間とかそれ以上やってたんで自然にサーブが上手くなって続いて松平健太選手のサービスを紹介しましょう松平選手の代名詞ともいえるしゃがみ込みサービスです しゃがみ込みながらラケットのバック面でボールをこすり、右横回転サービスをフォア前にコントロールしています。続いて、バック面を使ったスピードロングサービスです。 手首を外側に曲げて、バック面でボールに全身回転をかける、非常に意外性のあるサービスです。今度は、コア面を使ったしゃがみ込みサービスを紹介しましょう。 しゃがみ込みながらボールの外側をこすり、左横回転をかけています。続いて、フォア面でのスピードロングサービスです。これまで紹介したように、しゃがみ込みながらラケットの両面を使って いろいろなサービスを出せるテクニックが松平選手の強さの一端を担っています。松平選手がしゃがみ込みサービスを覚えたいきさつや、ゴールデンエイジの時期に行ったサービス練習などを本人に明かしてもらいましょう。あ僕は自分で考えました。はい。やっぱり小さい頃は結構もうサーブで取れてたんで楽でしたね。 昔そのバンビ時代とかはすごいやってましたねもうあの時はもう毎日ずっとサーブ練習とかでいやもう覚えてないですけどもうずっと1時間半とかサーブ練習はずっとやってましたもう一日中最初は多分切ることをできるようにしようと思ってあと投げてしゃがむ時のタイミング で始めそれから始めてでそこからロングサーブで大体高学高学年になってきて短いサーブを入れようと思って短いサーブで最後にあのフォアに伸びるサーブそれはいそれです最後はサービスの練習方法を紹介しますサービスの練習をするときはタオルなどの小道具を相手コートに置き それを目標に練習するとサービスのコントロールを高めることができるでしょうサービスは卓球の数あるテクニックの中で唯一相手の影響を受けず自分の思い通りにできるテクニックですそのためサービスはその威力を高めれば手応えを実感しやすいテクニックです 世界一のサービスが生まれたら世界一になる可能性がすごい高いと思います思います今日本でサービスが本当に一番うまいのは多分水谷だと思いますですから水谷が日本チャンピオンまあそれだけじゃありませんけどそれだけサービスっていうのは実力に比例してきますし試合結果に結びついてくるのであのいろんなサービス男の子でもしゃがみ込んだり あの今王子サーブと言われてますけど王子サーブを出したり高く投げ上げたりロートスだったりハイトスだったりいろんな工夫をしてやっていってもらいたいで特に今フォーハンドサービスが主流になってますからバックハンドサービスっていうのをもっともっと見直してどちらからでもサービスを出せるで両ハンドが自由に打てるわけですからフォアサイドから フォアサーブで出したりフォアサイドからバックサーブ出しても全然バックハンドができるんですからいいと思うんですねいろんなバリエーションを増やしていってもらいたいというふうに思いますこの DVD で紹介してきたドリルやテクニックには世界で活躍する選手へ成長するために欠かせないポイントがふんだんに盛り込まれていますぜひ日頃の練習に取り入れて世界で活躍するための 世界基準のテクニックを身につけましょう